solve. <laughs> Ecce. Hic est vir qui prope me est. Quis est? Hic vir est Asterix. Nomen huius viri Asterix est. Ecce. Ili hic est alius vir. Quis est ille? Ille vir est obelix nomen ilius viri obilix est. Venemus unc virum salutat. Salve Asterix. Venemus illum virum non salutat. Ecce, femina quoquad est, quae femina est, haec femina Cleopatra est. Ege, ilic femina quoque est. Quae est illa femina? Illa femina Ariel est. Nomen huius feminae est Cleopatra, nomen illius feminae est Ariel. Venemus illam feminam salutat. Salve, Ariel, salve! Non hanc feminam salutat. Ecce malum. Hoc malum magnum est. Ecce alterum malum. Hai, haec mala magna sunt. Ecce illic quoque malum est. Illud malum parvum est. Neque magnum. <gasps> Quid est hoc? <laughs> est vermiculus in illo malo. In his malis non est vermiculus sed in illo malo vermiculus est. Quid est illud? Ah, ecce, ilic est annulus. Ah, hic est etiam alia femina. Quid est nomen huius feminae? haec femina nominatur belle fleur, belle flora. Hai feminae sunt prope me, sed illa femina, Ariel, non est prope me, sed procul a me. Ecce, hic prope me anuli quoque sunt. Hi anuli sunt prope me, illa annulus est procul a me